وبلا ما نحتاج نوصيكم ما تنسوناش في اشتراك القناة وتفعيل الجرس ودعمونا باللايك الله يجازيكم بخير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله